Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это кукла Гол Балерина. Вот так-то она выглядит в запечатанном виде. А, куклы Лол у нас есть для детей и взрослых. Сегодня мы рассмотрим детскую модель. Визиточка нашего интернет-магазина. И посмотрим, как выглядит куклу для детей. Вот такой вот головной убор яркий, розовый цвет. У нас здесь переливается, здесь такая пришитая уже, как коронка серебристого цвета. Головной убор объемный, набивной такой немножечко. Шапочка у нас на резиночке здесь по голове регулируется и на подкладочке. такая вот объемная шапочка. Далее в комплект у нас входит в цвет шапочки ярко-розового цвета, также блестит, переливается. Это у нас пояс к костюму. В комплект входят такие, такого же цвета ярко-розовые гетры. Гетры на резинке тянутся. Смотрите, как красиво блестит ткань. На видео это будет видно. Очень красиво переливается. Но все равно как бы видео это не передаст особо такой красоты, но очень красивый материал. И в комплекте у нас вот такое замечательное платьице. Вот можете посмотреть. Здесь как бы со шнуровочкой ярко-розового цвета. А, лямочки у нас идут на резиночке. И спинка у нас тоже идет на резинке, регулируется по объему Вот так вот выглядит платьице. Платьице с подъюбником. Смотрите, ярко-розовая сеточка у нас сверху. Э, с окантовочкой также ярко-розовая. Все переливается. Подъюбник. Тоже светло-розового цвета. По талии внутри вшита также резинка. Она тоже тянется. Сзади выглядит сарафанчик у нас вот так такой вот замечательный красивый сарафан. Если вам понравился данный набор, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru или позвонить нам по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.